بعد يوم طويل كانوا الشباب قاعدين في بيت زروم وكل واحد فيهم شايل هم كبير هاد صاحبنا عمر حامل ثلاث مواد في الجامعة وقرفان حياته وهذا سعد عنده مشاكل كتير بس أكبر مشكلة عنده إنه شغله مش ماشي أما هاد صاحبنا حسن له فترة بيحاول يظبط بنت على الفيسبوك ويقنع فيها إنه شبه براد بيت بس وفجأة وصل الإشي اللي راح يغير مزاج الشباب اليوم بلشوا الشباب ياكلوا في بيتزا روما المهم الشباب انبسطوا وغير مزاج وكل واحد انحلت مشكلته سعد اجا تلفون انه الشغل زبط وكله تمام وحسن وافقت البنت تطلع معه ما حدش فهم كيف اما عمر ضلوا حامل ثلاث مواد بس نسي الموضوع وانبسط بيتزا روما المذاق الإيطالي الأصلي أشهى أنواع البيتزا